You tu me connais. Où fuirais-je loin de toi Si je regarde ce que tu as fait dans ma vie et à comment tu m'as à la croix. te mais. me prosterne devant toi. to my multiply. et en vain de